Moi moi! Oliko sä tuossa kenen vaalitiimissä? Anteeksi? Kenen vaalitiimissä olet? Omassa. Huomaatko että tuossa ennakkoäänestyspaikka tuossa ihan takana? Onko? Joo. Aa. Siinä on posti, jossa on ennakkoäänestys, niin siinä siinä ei saa tota, öö, kampanjoida. Okei, totta. Hei, hyvä kun sanoit. En tiennyt tätä. Joo, se on hyvä. Joo. Kiitos, Thanks. kun tulit sanomaan. Joo, sen takia mekin, olla, mekin ollaan täällä kulman takana.